الجمال محمد حويت كريما سيدا محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا عيني ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا عيني